Moisés, hein? Bom dia para todos, um beijo no coração. Hoje nós vamos na Fazenda Evaristo, é um espetáculo, é uma fazenda show que recebe é, vários eventos aí e nós vamos estar lá hoje. San Hunters no Evaristo, vem com a gente. Bom dia, bom dia. Então, a, a, na verdade, a Fazenda Evaristo já, ela já existe há 43 anos atrás, é, na época adquirida pelo meu pai, Evaristo, e ele fazia um rodeio a cada, a cada ano. E agora, de uns 10 anos para cá, que a gente resolveu fazer, implementar e fazer várias atividades, é, né, todos, todos os meses, todas as semanas e tal. É, antigamente a gente usava uma vez por ano e a gente viu que o pessoal elogiava, dizia que o parque era bacana, que tal, não E aí começamos a, a desenvolver a ideia e está dando certo. E temos bastante planos para o futuro ainda, desenvolvendo mais algumas cabanas, mais alguns chalés, tem alguns brinquedos novos que vamos implantar. O cicloturismo é a febre do momento, né? É, é, caiu muito no gosto de muita gente, então a nossa região tem uma demanda pelo cicloturismo muito grande. E com a implementação aí da Rota das Araucárias, aí o Circuito das Araucárias, aí nas cidades aqui em torno e em Rio Negrinho, é, a qual o circuito passa no lado aqui da fazenda, então a gente, a gente vê muita, muita bicicleta na rua, muito, muito, muito pessoal pedalando e, e, é fantástico ver essa, essa, essa fusão da pessoa, do ciclista com a natureza, é, vendo é, várias, várias paisagens, as quais podem ser vistas aqui na fazenda, em todo o trecho do circuito. E isso daí, o, o cicloturismo é, é uma forma de integrar o homem na natureza é, e se encaixou muito bem e, e hoje é, é, uma das febres, uma, da, uma das, da, dos esportes preferidos, pode-se dizer, da, da, grande maioria da, da, da, nossa região e do Brasil também, porque está sendo bem disseminado o, o cicloturismo. don't know where I'll be tomorrow. That depends where I lay my head tonight. No matter where I go, I'm always thinking about them country roads. Uh, uh. obrigado né, a oportunidade do Sun Hunter estar aqui na fazenda para divulgar esse vídeo para todo mundo, os amigos do cicloturismo. E queremos reforçar o convite para todo mundo estar tá vindo conhecer a Fazenda Evaristo, mesmo quem já conhece, tá vindo passear aí, pode optar por se hospedar nas nossas ah, opções de chalés que temos aqui, né? Pode vir nos eventos que temos. Então, venha, traz sua família, seus amigos, convidados. Temos é, o restaurante com comida campeira, é, temos diversas atrações aí que vocês vão ver no vídeo, a tirolesa, a, os, as quadras, o pimbolim humano, quadra de futebol, então, bastante atrativo aí para todo mundo. Tem o, o, tanque lá embaixo, né, que é a parte de, de stand-up paddle, a, o circuito de arborismo aquático. Então tem bastante diversão aí, todo mundo que quiser vir, tá convidado e vem tomar um mate aqui com nós. Texas cool, DC's great, but I never wanna be anywhere but my home state. And lately I've been on a roll, but since I've been on the road, I feel like everywhere I go I lose another little piece of my soul. Growing up I never thought I'd lead this life, but now I'm running around the nation like a Pat White. And no matter where I be going tonight, I'ma always rep them golden blue stripes. Uh, yeah, the one thing I was taught from the start is I don't need a big city cause I got big heart Never knew what it meant till it happened to me But it helped develop me into the person you see Yeah, I owe a lot to the place I was raised I just pray that I find my way back one day If you were from there you would know how I feel I'd do anything to see them wild and wonderful hills uh. I town, but it got everything that I'll ever need And you never know what you have until it's gone And that's why I wrote this song, uh, yeah That's why I never wanna leave small town, but it